šešiolikinė fyfa po rajoną vaikštinėji su savo kavalierium tokia visa guči versači nagučiai nulakuoti visa jis sako vituka tu galėtum biškį mane palydėt iki namų nu, aišku kad galėčiau nu ir čia palyčiasi iki namų supranti jinai tokia aidai aš e, penkias arba septynias minutes užtruksiu aš norėčiau eiti iki namų persirengt ui tai brangioji eik nu ir jinai išėjo supranti namo tas bahus rūka cigarą žinai po septynių minučių jinai iš tikrųjų išeina persirengus visa nu mes galim eit toliau vaikščiot nu ir ein žinai nu ir čia po kiek laiko kieks išlenda per balkoną apsidairo pamato jie iššūka ant visą kiemą ne nu tai pašik pašikai a tai kas vandenį nuleis Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.